dalam kata kalau punya kalau mah ya, ya cuma sebulan lah cuma lima puluh kilo lah lebih bikin apa ini papan lah nah, di mana agak ada dua mau tutup itu masih telepon dulu cuma ambil telepon tutup.